Action! Kua kainga ia te vi e te moa. Kua riri rawa a Māmā i te moa no te kai i te vi i raro i te tumu vi. I arumaki nei a Māmā i te moa. Kua rere viviki te moa ki tētai tua mai i te āua. Kua pou te aʻo o Māmā e kua tuatua ai a. Me mau mai koe i a aku, ka pānī i a koe e au. Kua mataora te moa nō te mea kua kī tōna kōpū i te wī, nō māmā oki kei a Pūvī.